магниттик сепаратордун иштөө принцибин талдап көрөлү магниттик порошок менен аралашкан уруктар айлануучу барабанга түшөт барабандын ичинде электромагнит бар жылмакай бети бар уруктар порошокту жакшы кармай алышпайт ошондуктан алар магнитке тартылбайт бодур бети бар уруктар порошокту жакшы кармайт ошондуктан алар магнитке тартылышат